bikin nyatu sama teman, bikin nyatu sama tanggal tua, eh, bikin nyatu sama yang manis. Paduan rasa dan coko granulnya pas menyatu. Good day cappuccino.